ليه بتعاقب بلد بحالها؟ صحيح ليه؟ فين القانون وفين ليه طيب؟ ده مواطن غلط مع مواطن تاني، ايه المشكله ان انا احاسبه او احاكمه حسب القانون والدستور ما بيقول؟ يعني. دي الشهور الاول بعدها الزاويه. اما اللي احنا كنا فيها دي من شدة شهور. عندنا المركز ده عندنا المركز ده بيتهم؟ لا ده بيتهم قدام ده العربات دي محطوطه طوارئ. آه، مسيحي حرق القميص فالمهم اتخانق مع واحد بسبب القميص فانت امك وابوك وابوك المهم ايه اتخانقوا مع بعضهم واحد طالع من الجامع معاذ ده طالع من الجامع كان بيصلي لقى خناقه فبيسلق يا لقى خناقه فبيسلق سلك فالمهم ايه بيسلك بين ده وده المسيحي طلع فوق كان مجهز مولوتوف ومجهز حاجات وميه نار وبتاع طلع طلع فوق راح ضرب ايه جت على اللي بيسلك على معاذ ده ملوش ذنب هو خالص لما لما قريتنا قرية من آه، القرى الطيبة جدا والإخوة المسيحيين عندنا هنا عايشين معانا في سلام وفي أمان والله والله في الشهر الكريم أسلم حل ان هم يمشوا وهيعرفوا يرجعوا؟ طبعا هيقعدوا أيوة، واحنا عايزينهم يرجعوا بس اما اما المسلم اما المسلمين اللي او العائله اللي هي معاهم دي تاخد حقها وسمرنا فيه اه وتعالى اوريك الدوت الثاني بتاع اه المسيحيين ها بعد الحميد وادي دي بيت مسيحي دي مسيحي برضه دي مسيحي امن الدوله خلصت يا باشا احنا في حريه وعداله الوقت وعاوزين نمشي البلد بما يرضي الله ورسوله والرسول اوصانا صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض احنا هنا كمسلمين بنتعامل مع الاخوه المسيحيين القدام اسره واحده انا أستطيع صداقات بهم كبيره جدا وعلى تصدق تليفونيا لحد دلوقتي احنا مش ما بيننا وبينهم اي حاجه في يتمنا بيقفوا معانا مش بيجي عايز يمشي لا بيقفوا معانا واحنا في ميتيمنا بنقف معاهم وبنجاملهم اللي هم القدام المتربين معانا اللي هم محجوبينهم اهل البلد ايوه مش انا بس البلد كلها هم لهم ملك هنا كتير مش ملك قليل لهم حوالي 200 فتاه لو لو الولد القاتل مسلم والقتيل كان مسيحي والولد المسلم هو الغلطان تمام هل كان المسلمين هيمشوا من البلد؟ دي شركاتهم هم الخاصه هم بيخافوا امم يعني احنا مش هنمشي طب احنا مش هنمشي طبعا هنمشي ليه؟ اه ما احنا هنا بنكتب في بعضينا حدش بيمشي حكايه ولا ايه؟ صحيح فين الناس اللي اللي مشيوا راحوا فين؟ كل واحد راح عند اهاليهم بره راح عند اهاليهم بره فين؟ بلاد حوالينا, حوالينا برضه إيه اللي في المنيب اللي في الجيزه لا لا اللي في المنيب اللي في الجيزه اللي في المعادي اللي في الهرم ولد مسيحي مكوجي وواحد من الجيران حصل اختلاف على قميص اتلسع او اتحرق فحصل مناوشات بينهم آه، كلمه ده وكلمه ده حصل اشتباك بينهم الموضوع خلص جيت تاني يوم اتجدت الاشتباكات بين ده وبين ده وبين ده حصل الخلاف الناس قامت على بعضيها ده بيسلك ده بيعمل قاموا على بعض اللي هو القتيل او المتوفي ده جه عليه شويه بنزين او ميه نار اتحرق هو ده اللي حصل يوم الجمعه اللي فات اه. حصل هجوم على بعض البيوت آه. وابتدوا يرموا ازاز الجمعه اللي فاتت امتى؟ إيه، الاسبوع اللي فاتت ده على طول الحادث آه. بثلاث أه؟ اربع ايام اه فابتدوا يرموا ازاز مولوتوف على البيوت ده تمهيد تمهيد كان الولد لسه ما ماتش اه بلغونا الحق بيت اخوك بيتحرق فروحنا كلنا رحنا لقينا الحقيقه يعني الجيران كانوا متعاونين جدا وناس فيهم ناس افاضل كتير وقفوا وتصدوا للناس طبعا لما رحنا على الحادث اه وجدنا أهل البلد والشارع كلهم بما فيهم العمدة وشيخ البلد آه. وكانوا بيطفوا جه مدير الامن وجه رئيس المباحث وجه السيد مأمور المركز البدرشين وجم اهل البلد كلهم وقعدنا وقالوا ان في قعده ودي على اساس يبقى في تصالح تمام ونهدي نفوس كده تمام بس فطبعا بعدها بقى بيوم كل واحد مارس الشغل عادي وطبيعه عمله عادي ثالث يوم قال لك ان المتوفي مات اه حصل بقى احتقان آه حصل بقى موضوع الاحتقان دوت بقى ونفوس شالب وحصل اللي حصل اخو اللي اتحرق ده قبل ما يموت مشي في الشارع بعد القوات ما انسحبت الساعه 2 بالليل وقال لازم نولع فيكم او نضربكم بالنار فلازم تقفلوا بيوتكم وتمشي فعلا هو قال كده هو واخوه اللي كان ماشي معاه حاولنا ان احنا نهديه قال لازم تمشوا حضرتك احنا بنحاول نهديه احنا احنا ذنبنا ايه؟ ما حاجه قال هو كده جالنا خبر ان الولد مات طبعا حصل قلق ورعب لان هم كانوا مهددين قبليها ان الولد لو مات مش هنخلي ولا مسيحي انا عايز اقول لحضرتك على حاجه ممكن يكون الامن اكبر الناس دي انها تخرج من البلد خوفا على حياه الناس ده ممكن يكون صحيح آه، ان هم خافوا ان هم يكونوا في آه، دم بس حضرتك هو ده يعني الحل بس حضرتك هو لما يكون في ثلاث عربيات امن واقفين قدام الورشه وفجاه يمشوا يمشوا ليه بس انا برضو قبل ما قبل ما الجنازه تيجي مشيتوا ليه؟ <coughs> انسحب الامن حضرتك لو كل واحد لو كل فرد امن ادى دوره انا كنت متاكد ان مفيش حاجه هتحصل هو الامن انسحب في وقت حرج جدا كان ممكن يعني جداً. يوم الجمعه اللي فاتت الامن لما جه والسيد مدير الامن لما جه قال لك احنا هنقفل مداخل الشوارع دي ونحط خدمات يعني حتى السيد مدير الامن خد اسامي المحلات والورش والمخزن و و الى اخره على اساس ان هو يحط خدمات على كل المحلات والمنشآت حط فعلا حط فعلا حط حط يومين ثلاثة لما عرف ان الولد مات مسحه الامن فهو السؤال لماذا؟ فطبعا بقى حصل الحرج والمرج وال لماذا انسحبت؟ آه. آه. لماذا انسحبت؟ ليه؟ وانت عارف ان الناس جايه هتهد الحاجه ديت وقتنا بحضرتك والناس مش موجوده المحلات المحلات بتاعتنا اتنهبت بالكامل كم محل؟ الغيار كم محل؟ ست محلات ست محلات بقول له ابونا امشي ولا اقعد ولا ايه؟ قال لي لا اقعد يا بابا ما تخافش وربنا يستر بس انا عايز اقول حاجه الساعه 11 ونص الظهر نزلت لقيت فيه جاري اللي هو رضا العير قال لي يا وديع انت ايه اللي معاك هنا؟ انت المفروض كنت مشيت من بدري كنت هندى عليك قلت تلاقيك نايم او كده او كده المهم انا نزلت لقيت في ناس واقفه في الشارع قالوا واقف واحد منهم هو ابن كذا وكذا ابن دين كلب جابوا الضابط يعني هو دمك المهم الضابط قام شاتمني برضه جاي هيمد ايده عليا قمت انا عامل كده وحاش ايدي آه. وبعد كده مشيت اخر ناس في آه. بيت عدل ابو عزيز آه. الحكومه خدتهم في البوكس ودارت البوكس من ورا وداروهم بنته عندها القلب بمراته هو راجل كبير عنده 70 سنه طلعوه من الدار عمري تخيلت كده بصراحه اخر حاجه تخيلها ان هم يعملوا الدمار ده كده اي حاجه تخص المسيحيين اول حاجه بيعملوها بيكسروا البيوت وبيحرقوا فيها بس دي حاجه مش صح يعني بياخدوا ذنب واحد بذنب ذنب الناس كلها بذنب واحد يعني شقتي بتصل بالجيران وبقول لهم اللي حصل قالوا حاجتك كلها في الشارع قلت له طب شوف الحاجه اللي تنفع وشيلها قال لي مفيش حاجه تنفع خالص انا انا مش متخيل ان بيتي يعني هي القرار راحت والهبه راحت بصراحه احنا مش بنبكي على الفلوس ولا على البيوت اللي ضاعت بنبكي على قرارات تتفكر ما ترجعش فعلا انا بفكر انا لو واحد هيتمن بيتي يعني متخيل ان هيتمنه بسعره انا هبيعه دلوقتي انا قاعد لا مش اضطهاد هم مشوا بمزاجهم يعني احنا لو حصل العكس معلش يعني انا اسف لو حصل العكس ان واحد مسلم رمى ازازه مولوتوف على شاب مسيحي والشاب ده مات هيقولوا ايه؟ اه ده نصيبه كده اصل ده قدر ومكتوب هو ربنا كاتب له كده طب ليه العكس ما تقالش كده ليه قال ان احنا ناخد حقنا من الناس من المسيحيين كلهم من المسيحيين كلهم ليه حضرتك احنا بنوجه برضه رساله للحكومه ووزير الداخليه والرئيس محمد الدكتور محمد مرسي حضرتك آه، انتوا فين حضرتك انت رئيس لكل المصريين انت احنا فين احنا فين ممتلكاتنا مين يحافظ عليها ان شاء الله في خطوات في خطوات الباشا آه، آه، مساعد الوزير كان موجود مدير الامن ومدير اداره البحث الكنائي كمال بالداري ولواء موجود لطفي وكل القيادات الداخليه موجوده و طيب، من فوق لتحت حضرتك ما تعرفش حضرتك العمده ايه الخطه الزمنيه او ده ممكن يحصل ازاي؟ لا لسه والله حل الازمه دي بقى عند ربنا انا مش شايف لها حل انا مش شايف لها حل كشخص مش عارف يحلوها يعني ربنا اللي بيحل البني ادمين لا كانوا حلوا قبل كده صح ايه اللي حلوها قبل كده يعني عشان يحلوا دي؟ احنا في مساء ان شاء الله هتتكتب شروط اه واهل المتوفي هيمضوا فيها وتاكله هيمضوا فيها ولو واحد تاني لازم تاكله يمضوا فيها الشروط دي مثلا حوالين ايه؟ شروط تحكيم الصبح يا استاذ اه في حاجه اسمها حكم عرفي طيب. تحكيم العرفي طب ما انا هروح حته تانية خلاص هي بيتنا راحت وكان هروح حته تانية بلد تانية او مكان تاني هيحصل احتقان بيني وبين جاري هتجرني اروح مكان تاني عيالي دول اوديهم فين اجيب لهم منين اقول لعيالي ايه اقول لهم ما قدرتش احميكم ولا احمي بيتي اقول لهم ايه اقول لمراتي ايه هو انا مش بني ادم زي كل البني ادمين الواحد يتكلم يقول ايه وابني ده لما يسالني يقول لي ما قدرتش تحميني ليه اقول له عشان انا مسيحي